such a But ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਤਰ ਪਾਸ ਜਿਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰਾ ਪਰ ਦੇ